Упражнение очень такое хорошее. В общем, для этого нужен один гриф. Упираем его в какой-нибудь такой вот угол укромный. Так. Чтобы он никуда не уходил. Навешиваем вес. Так. Берем вот так вот пальчик. Так. Поднимаем. Так. Фиксируем. И прокручиваем это фактически а нужно кисть не пробиваем того... вниз, то есть не уходит, она Нет, опять ни в же коем согнута. Случае, опять ни же, в да? коем случае, да, вот она, вот она имеет, вот, э, кисть ровно здесь получается. То есть ровно. Э, ровно Если вот... мы только ее провалили, все. Да. То есть мы не пробиваем. Вот не пробиваем, не не ни в коем пробить. случае, да. Зафиксировали очень жестко. Если рукой, большой вес, рукой просто помогает. хотя бы даже на статику прокрутить и вот так вот закинуть на себя. То так я сделал 350. Сколько? 350. Чего? Килограмм. Вот. Ну как можно так портить настроение? Хороший день был с утра. Был хороший день. Я сам себе 350 килограммов. 350. Но ну, это Ладно. на фиксацию, скажем так. На фиксацию. Сколько раз, вот сколько подходов? А, вообще, в принципе, нужно сделать первых два подхода так, для того, чтобы размять по 8-12 раз, да? А все остальные делают только на жесткую фиксацию. Леш, чтобы... скажи мне еще, пожалуйста, извини, что я тебя перебил, потому что очень много сумбура в голове, очень хочется много впрессовать в передачу. Сколько раз в неделю тренировать вот руки, вот то, что ты показывал? Ты сколько, ты, ты работал? Сколько я? Я работал 6 э, дней в неделю по сколько часов? Сначала я вообще фанател по 6 часов, потом я понял, что такая методика, она приводит к тому, что, ну, в общем-то, перетренированность, потеря так. аппетита и все остальное. Я снизил до 2-3 до часов. Снизил до 2-3. До трех. да. Ну, именно поэтому стал